Salut à tous, euh, c'est Majesties. Request. Ok, petite vidéo pour vous dire qu'on est à 10 jours de la fin de la collecte, qui servira à financer le second OP royal de Majesties. Request. Bravo. Alors, juste pour vous dire, on a enregistré nos 5 titres de la maquette, qui servira de démo pour l'enregistrement, à la fin. Absolument. Du mois de mars. Donc on enregistre à Paris le 24, 25, 26 mars, c'est bien ça C'est ça au JH Studio Toujours au JH Studio. Donc dès maintenant, merci beaucoup à tous les collaborateurs et aux contributeurs. Qui ont collaboré et contribué. Voilà, et on compte encore sur vous, il nous reste que 10 jours pour nous aider à financer le projet. Merci à vous Merci tout le monde et une royale journée Allez ciao, à plus